Huh? Yeah. Oh no! w a h 哎呦。Ayo! a y wow! Hey! Thank you very much. 哎呦我的妈！ <laughs> 呦我的妈！有人！哎呦有人！ Mm. 이거 이거를 <laughs> 자 여기 마 어? no, no, no, no. Mm-hmm. <laughs> What? Hã? Hã? Huh? <laughs> no, no, no, no. Huh? <laughs> no, no, no, no. <laughs> 有人！哎呦我的妈！来 <laughs> 嗯。 哎呦！哎呦我的妈！ 哇 h 哎呦我的妈！嗯？哎呦！嗯？哎，有人。 夜夜は no, no, no, no.